Bây giờ cô phá phá vào được không? Ôi dồi, 但要说，跟我说推跑了，推回来我就不安逸了。这么大一条，千万别退啊！欢迎你们来到直播间。这个老家伙，这种山鱼不急就行了。哎，碰那些就。 感谢你们的关注，欢迎你们来到直播间。晚上热吗？晚上不热。今晚上有风吗？有这个这个不安逸了，这个真的不安逸，你来了。不在了，在底下。就这么说的，在底下。不安逸。感谢你们的关注。 那么这是啥东西？ 还打不出来。哎。哎呦！进工车，进工车，快点敲他，谢广州。哇呀！全部是老龙。 都是啊！这个洞这么大。快点把你爸爸开。四点钟的作业。啊。是谁？那个山哥。那旁边那，啊，快快快，旁边旁边那个洞这啊，这里。 欢迎你们来到北京。就是好像在我这边来的。还是小天使啊！我的妈呀！是不是两条？就不知道了？这个。刚才我看到一条鱼，有点黄黄的。头在这里。头在这边吗？ 头在那里。是两头哦。两头，这条不一样。哎，刚才那条是看的是黄颜色的啊，这条是那种黄的发、发黄的发红的那种。一条，没事，估计还有两头这里。谢谢哥，五零八，没事的。顺大哥，改改名字嘛。 一点了，你拍到哪里去了？哎呀，我他妈太鸡儿笨了，拍到那里？镜头对呀，我是这样的呀。哎呀，待会儿回家我给你看这个段子是怎么样的。你这这这这在按键那里去了，拍到。你拍个段子，跟他跳舞一样。你在站在那里不要动嘛。要滑。他要滑，他比黄山都要滑。滑很。谢小白。 怎么遇到你这么一个搭档我他妈笨的跟猪一样，天蓬元帅的美女我了哈，来了，我张张嘴巴，你才是天蓬元帅。